शुभेच्छा वेळ सगळ्यांना स्वातंत्र्य दिनाच्या यावेळी काय झेंडा फडवला जात आहे ते काही शंकाच आहे पण ते जाऊ दे ते निर्माण अकराच्या बॅच शेवटचं तारीख जवळ आली बघा करा पटापटा आपलंय माहिती आहे की निर्माण काय ते नाही कसं वेळ निर्माण माहिती तुम्हाला लय भारी असते ते आपल्याला जिंदगीत नक्की करायचं काय आहे ती हुडकर ती मदत करते भैया सभी लोगन का स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വതന്ത്രതാ ദിവസത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും नमस्कार स्वतंत्रता दिवस रे आपको हार्दिक शुभेच्छा मैं आप सभी को हमारे मुल्क के योम आज़ादी के सालगिरह के ज़िमान पर मुबारकबाद पेश करता हूँ सर्वांक स्वातंत्र्य दिनाचे हार्दिक शुभाशय पंधरा ऑगस्टची सभीनं खे लख लख वादाय सगळ्यासले पंधरा ऑगस्ट भारतना स्वातंत्र्य दिन निमित्त शुभेच्छा सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं स्वातंत्र्य दिनाच्या आपल्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा wish you all a very very happy Independence Day Sat Sri Akal स्वतंत्रता दिवस दिया बहुत बहुत मुबारक સ્વાતંત્ર્ય દિનથી તુમકા બહુ બહુ શુભકામના નિર્માણમાં તમારું સ્વાગત કરવા માટે અમે ખૂબ જ ઉત્સુક છીએ સ્વતંત્ર દિવસની તમને હાર્દિક શુભેચ્છા जो हमारे युवा हैं जो लड़का हैं वो कैसे अपन विकास कर सकत हैं और कैसे समाज का विकास में योगदान दे सकत हैं ऐसी नीक नीक बात वो सिखावत हैं ऐसे उनका कार्यशाला होत है उमा हम जुड़े रहन और उस समुदाय का हिस्सा बने रहन എൻ്റെ നിർമ്മാണിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുവാണെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളും കഥകളും പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഈ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് എന്നാലേ നമ്മുടെ വേൾഡ് ഒരു ബെറ്റർ പ്ലേസ് ആയി മാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും എല്ലാവരും ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ମାନେ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଶା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ରଖିବା ମୋର ଏହି ଅ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୁରା କରିବାରେ ନିର୍ମାଣ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀବାଦର ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ପଇସା କମାଇବା ଛଡ଼ା ଜୀବନରେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ନୈତିକତା ମୋ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ଏହି ନୈତିକତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ଯେମିତି ନିର୍ମାଣ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାରେ ଏମ୍ପାୱାର କରେ निर्माण इस मुहिम ने मुझे खुद को खुद से आगे बढ़कर सोचने की और किसी आला मकसद के लिए अपने आप को वफ़ करने की हिम्मत और सोच पैदा करने की मदद की है मुझे माशरे से क्या मिलेगा इसके बजाय मैं माशरे के लिए क्या कर सकता हूँ ये खूबसूरत ख्याल और सोच निर्माण ने मेरे अंदर पैदा की है सर्फ महात्मा गांधीजींनी मार्ग दुखून ऐकलेलं हे कार्यक्रम मात्र नहीं तर एक जीवनशैली जाऊन अच्छी एक समाजाचे आणि विश्वाचे उद्धारा खातीर काम करतल जनाल एक परिवाराचे भाग जाऊ जावचा हा तुमकां नम्र विनंती करतो निर्माण बनून को मूंखे इहो सम्झो की मां सोसायटी में कीअं कॉन्ट्रीब्यूट करे सघंदी सोसायटी में मुंहिंजी केतिरी गरज आहे ऐं मां कहिड़े वे में सोसायटी में कॉन्ट्रीब्यूट करे सघंदी मां आदिवासी कलो वेगवेगळ्या राज्यात म्हणतो महाराष्ट्रात म्हणतो कोमटा कांटात म्हणतो और मानवाला सुद्धा ನಾನು ವಿನಂತಿ ಕಿಂತೋ की निर्माण कॅम्पतेवासी और आपापला बुद्धिता नक्कीच विचार केला पाहिजे आणि चांगला करीबवाला पेकर म्हणतो और सुद्धा निर्माण कॅम्पते आवश्यकता वायना जरूरतमंदांनी नक्कीच और अर्ज किया नाही तुम्हाला विनंती किंतो जय श्री আপনি যখন কোনো সামাজিক কোনো কাজে নিজেদেরকে নিযুক্ত করবেন সেই সময় কিভাবে নিজেদেরকে নিযুক্ত করা থেকে শুরু করে আরও প্রচুর ইউনো আরও এইটার ব্যাপারে আরও তথ্য উপার জ্ঞান আয়োজন করতে এই সম্মেলনটা এরা প্রত্যেক বছর করে अहाँके पता होता है कि नीति आयोग के जो सर्वेक्षण होले हन ओकरा में अ, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में बिहार खूब पीछा छै और ई सोच के हमरा पहले खूब चिंता हो रहे अ, पर दो सत्रह में दो सत्रह में जखनी हमें निर्माण ज्वाइन कर लिए तो हमरा हुआ पचासठ युवा मिलल कि हमरा सनक अपन अपन राज्य के उज्जवल भविष्य के सपना देखने छे दिशा मिलल कि हमें कौन क्षेत्र में काम कर सके केना सिस्टमेटिक काम कर सके समस्या के समाधान खातिर आरो केना और लोग के साथ मिलकर बिहार का उज्जवल भविष्य के खातिर काम कर सके ज्वाइनिंग निर्माण Nirman has really changed my life for the better. It has given me the grit to live a purposeful life and has enlightened me regarding the various social challenges that exist around me and what I can do to tackle them. Almost every day, I think I brainstorm about my values, my principles, my drives for social change. And Nirman has taught me to focus on the why instead of the how. ನನಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಏನು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಆದರೆ ಜೀವನದ ಏಕೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುವ ವಿಷಯಗಳು ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು आपल्या समाजातले डेंजर डेंजर प्रश्न त्याच्यावर का कसं पाहायचं त्या प्रश्नांना त्याच्यावर काम कसं करायचं हे सगळं निर्माण मग मी शिकलो निर्माण आपकी अपना समस्या अपना आसपास अपना समाज के या फिर अपना विषय क्षेत्र की समस्या के कैसे समझल जाओ जड़ से और उकरा खातिर कैसे परत दर परत या फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जाओ एक बारे में सिखावेला निर्माण जाने के बाद मैंने मेरी लाइफ को बड़ो गोल मिलो मैंने यो बेरो पाटो कि मैंने सोसाइटी के लिए काम क्यों करना मैंने मेरी सोशल लाइफ समझी पर मैंने मेरी इनसिक्योरिटीज सुनी यही सोच सोच कि मैंने अगर सोसाइटी के लिए काम करना है तो वो लोग कुछ सैक्रिफाइस करना पड़सी ये सोच सो तो आजाद तो मैंने लागे है कि अगर थाने सोसाइटी के लिए क्यों भी करना है थे तो थाने लाइफ को पर्पज ढूंढ रहा हो और ये वीडियो देख रहा हो तो थाने निर्माण को फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए निर्माण से हमें मदद मिली है अपने आप को और अपने समाज को बेहतर तरीके से समझ में लाने और हम कैसे अहम की भावना से ऊपर उठ के सोचें कि हम समाज के लाने का कर सकते हैं సమాజ్ మే కా సకారాత్మక బదలావ్ హోనే హమాయి కా భూమిక హోనే అంటే నిర్మాణం అనేది ఒక క్వశ్చన్కి జవాబు అన్నట్టు కాకుండా అది ఒక లైఫ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ అంటే మనకు ప్రొఫెషనల్గా కూడా అక్కడ మంచి క్వశ్చన్ని మన క్వశ్చన్ ఎలా అనలైజ్ చేయాలి మళ్ళీ నిపుణుల సలహాలతో ప్లస్ మన రూరల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో మన అండర్స్టాండింగ్తో మనం దాన్ని ఏ డైరెక్షన్ తీసుకెళ్ళాలి అంతేకాకుండా మనకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మెడిటేషన్ చేయడం కానీ గ్రూప్ స్టడీలో మన ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసే అప్రోచ్ కానీ ఇవన్నిటితో పాటు ఒక మంచి మిత్రులతో నన్ను అక్కడ సాగనింపారండి సో మీరు కూడా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం జాయిన్ నిర్మాణ तुम्हाला असं वाटतं का का काही अलग केलं पाहिजे म्हणून लोकांसाठी मला असं वाटत जाय म्हणून आपला सगळ्यासले एक आव्हान आहे की आपला खानदेशमा बागलांमा जेवढा बी तरुण पोरे पोरी आहेत जसले स्वतःसाठी काहीतरी करणं आहे स्वतःना शोध लेवाने स्वतःना बोध लेवाने आणि सोसायटीसाठी पण काहीतरी करायचे तर असा जेवढा तरुण पोरे पोरी आहेत त्यासनी निर्माणना ज्या शिबिरे राहतस त्या शिबिरसमा जरूर सहभागी व्हा ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ଯଦି ନିଜ ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି कि ଆପଣ ନିର୍ମାଣ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଫର୍ମଟି ଭରନ୍ତୁ एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल मुफ्त बा और एप्लीकेशन फॉर्म भरे में भी आप बहुत कुछ सीखीला तो आई जा निर्माण से नवनिर्माण की तरफ बढ़ जाओ अ, जो को भी अ, कुछ अच्छो सामाजिक काम करने की इच्छा है पर कैसो यो नहीं मालूम उनको निर्माण में बहुत बहुत स्वागत है अगर आप कभी मुआशरे के मसले बेचैन करते हैं तो मुबारक हो आपसे गुजारिश है कि आप निर्माण से जुड़ें এটা हमरे युवन का जुड़क चाहिए और एक लाभ लेक चाहिए ফর্ম অলরেডি বেরিয়ে গেছে আপনারা ওটাতে অংশগ্রহণ করুন ফর্মটাকে ফিল আপ করুন আমি আপনাদের সকলকে এই অনুরোধটি করব तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि आप इस सफ़र का हिस्सा ज़रूर बने जिससे आपको खुशी मिले ऐसा कुछ काम करने का प्लेटफॉर्म मिले इसलिए आप निर्माण को ज़रूर जुड़िए मंजिल तो मिल ही जाएगी चाहे भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं सो ज्वाइन निर्माण जिंदगा करता ना तुम्ही आपल्या मग नाही करता आणते पण तुम्हाला फडल फडल